мародарони азиз имрӯза ин ахнавои телевизора халатдене ки духовка пухокаа сумка мекунаа бозори кӯҳна пушти бозори кӯҳна и тараф сини вокзал меравад ростаки сини вокзал меравака инпарада магазини техника олам техника мағозаи акаи амирҷон марҳамат акао тамошо мекунем парабанест ки плита мита ҳамаша аст Ина бачо духовка, печка, плита ҳамаш аз холодильник, телевизор. Ё ми аяла бинем то мере. Ина бачо печка ида да тариб да 860 сомо. Неш 730 сомо да. А 800 800 сомо печ да ина бо. 50 сомо 60 сомо скидка арзон мекадам. این است ران ماشینا 4600 تومانی نش 420 تومان دخوبکا این این دخوبکا 450 تومان بودار دخوبکا اوتیل این است ران ماشینا 5500 تومان 5500 تومان اکا یا تلویزور اگر می زدین خوش اکا این یا بوی میره چوشک شمه دیم چینا بچه ها تماشو بکنیم ина печка буда гази духовка 3500 сомон 3500 сомон ина боз тирали машина 5500 сомонӣ 5500 сомон 6500 сомон 6500 сомон ина духовка печка ки буда газу печка 2600 сомон аз ина нархоша мефаҳмем телевизорро ин ака и телевизорумон размер чанд ака яким гишо чилсе чиста оригинал ана ина бачо защита чи хеле защита защита надорам ана смарт тв андроид ҳама чӣ дорад чанд сомон ака нархаш се ҳазору сад сомон ина учи миллион сомон болад размори чилисе аргина ина фирмаш бачо фирмаана иш чи ака размераш размери панҷоҳу панҷ чорним ҳазор сомон смарт андрои самсунг ина ютуб ютуб ҳама чӣ дорад ишти яка истимат надора самсунги хурдбаъза даданаш дора самуфер дора сум шанқа яка чор ҳазор сомон тури сомон ишти яка ин ҳазор ҳаштсад сомон баъза зашита смат дора размераш чилая размераш чил нархиш яка чанд сум 1800 сомон дида бачо телевизор беҳад арзон шида дида бачо да ия палисосо буда 650 сомон иша ай 520 сомон уш 860 сомон хунаса хош хунаса фикалон 1000 сомон буда 1000 сомон ин аст тирани машина бародару азиз 14 килога 1800 сом буда 1700 сом мешида ина дайжаш чушилка ам буда мева певар медозмет иш чанд килога ка ишам 14 як 7 1700 сом мешава ина 1800 сом 100 сом скидка 14 кило ина 1300 сом иш чанд килога ка 7 8 и 7 8 кило буда 1300 мешава бори чи сом пул булар ка 700 хулас и без сушилка будай мешва қоқ намекунад 950 сомон 900 мешида 900 сом болада ана иш 1250 сомон мешидагиш 1200 сомон мешава ишам ҳам хеле а мешва қоқ намекунад марҳамат ина иш 1000 сомон будай 950 сомон мешава ишам бачо ина мешва қоқ намекадаст иш чанд килога кай ҳафт килограмм иш нуҳсад сомо мешавад нуҳсад панҷоҳ сум нуҳсад сомо мешавад ям ҳамун майдако куткаи бидаст куткаи арзон се литра дусад грамма се литра рона се литр бидай сад сомони бачаҳо ина ина духовка бидай даиҷабо шашсад ҳаштод сомон аргинала 680 сомон иш 1350 сомон ина бачо ина микроволновка 1250 сомон оригиналш lg одила ина 430 сомон буда оригиналш кадоматабо одила оригиналаша калунга пуста пуш калунташа ина 450 сомон ака холодильнико чанд шид холодильнико ра якбор гап занем ака ина холодильнико 26 ҳазор сомон аст самсунг ина бачо дарониш калони батай ина беларуски расиски ина қадаш як ҳаштод қадима буландтар будай ина 6 ҳазор сомон олтимин сомон мана арзон мешава чанд мешава ка панҷним ҳазор сомон ина аяла бурема ова ка шид шид иш чанд сомона ка чору сесад атланта ина бачо дарнош калони бадай бемалол ягон туи маърака боша дараша бемалол фикр мешава марҳамат фирмаи атлан ч чор дусад будай чор ҳазор сомон мешавад ина ишам атлант ина дарон шаби бемалол кушода кану накард марҳамат иш се ҳазору 850 сом ом дай 3800 сом акамшон беҳад ина арзон када мета бачо биен ина маразене камаш шуан ина бачо дароша тамошо кунед камаш қои дави 3850 сом мешидагиш чандака 700 700 мешава ана иш 7000 сомон и кадом фирма кай ина расистки буда бачо тамошо кунед маразени кеш маразени кеш хуш буда калона бемалол ҳама чиза дозор кунед мешава бештаки сиҳа дора 7000 сомон ҳанаиш 4300 сомон буда 4100 сомон мешидааст ина бачо ина бем малоламочи авқот монем тарбуз харбуза мевачи ва чизе боша ҳама сабзавотара мурбони мешава инаиш ҳам 4300 и ҳар чияк буда ё иш ҳам ҳамун чизай иш чияка 4300 سیونیم هزار سومون سیو سیصد میشود است اوچ مین اوچی سومون بولاد عزیزلر منم این هم هم اشان هم همون رزمیر همون ارخوا هم این هم بچه هم همه چیز رو هست بیدیم مالا تماشا کنیم بچه هم پرابالیسکی دوست سومون بوده چند سومون هم هست اکا بود؟ مانه مانه شد ина майдаш 100 сомон дай калонаш 200 сомон базо чанд сомон ака база а 150 сом то 270 сом пакет чӣ хел ака бад пакет ба асоро пакет ҳамаш дора агар бо да палита пул платит кана хели платни калонаш ака када мете платни ҳам дора як сола ина бачо 150 сома то 270 сомара базо аста платни канал ҳама шӯи кардаги тайёра бачо ина ина утик мегин тифал ҳама чизо ҳаст бачо марҳамат рақамро мемонем акта бачо занг бизанем чизе даркор боша ҳаст ина телевизор база ҳамаш ҳаст палисос малисос халатденик плита духобка страни машинао ина бачо ҳамаш аст бифавонад ин бародара нами чист самсунги оригинали тоза дар шаҳри об нест ки калуски об аст меброра самеснахад ина завод даҳ сол гаранти мекуя инректорня то ки пазда кор мекунам мак як сол метунем гаранти дода наметуне ки мақсад чи камудия дошта боша як сол дахша нишон метунам ишчи яка ишина чанки ҳамеша ам ҳамоист 6-7 кг светиш дигар. Баъд ин хеле ин 10 кг ҳам аст. Кемворти хитор, хитор, ин чи бренди хитор. Ин ҳам печкои туркӣ. Ду таш, сай ду таш газ духовка. Ҳам газ, ҳам свет. Свет қатӣ. Сос. Ана иш ҳам хеле шайнаш арзонтар аз узбекиша. Ҳам духовка, ҳам газ, ҳам туркӣ. اینه 2600 سومه 2600 سومه اینش ترکیش 3600 سومه 10 کلوگر 6 نیم هزار این ایجا هست تک بود 8 کلوگرش 7 کلوگرش این ماشین های چیه اینه پولو افتمات هست تلویزور های هر خیلی هستن اریجینال اینه اینا بچه ها رقم را میمونیم کارتا باشه کارتا تا پیروات کنید میشود لبوی شرایط هست اینا نرخ ها ارزون هست бо кредит ака бачаҳо пирсеса кредит дада мешава мега кредит кредит через банк фақат через банк آی جمع через ва афор мекне метимаш ва ё худ шу ҳамҷа метона пула рӯкан я ай банк пула кандан гинам а через банк мешава кредит через банк мешава шит фаҳм кондиционера оригинала кондиционера чун шида инвектор ингахда чизи бренда евро стандарт қадиб ромада гинам аҳа نه اینورترش 5 800 اینورتری گفتگیش تو که 15 کار نتو کارا کم میگیره انا نو اینورترش 4 800 این چند کوبه که 4 800 12 زیمه لیتا هم گرم 4 800 شما 4800 сомон тоҳир мисла ки сомон оне ки кублик 4800 ин ами 6 рӯз агар бигира бу ме барам установ каме нем дар хонаш мет ин ами нарха арзон намекуне не ки устод зада нуш мебарем дар хонаш мечаспонам и пастравка мехарид я устод агар бигӯям ки нема 300 арзонаш мекунем бе устод бе устод фаҳмо ина 4800 як а 4800 агар 300 сомон минус кна бе усто агар 300 сомон плюс кна усто қати пони хонатона часпонда бурда мемона марҳамат ина бачо кондисионери зималета ина бачо ҳама шароиташ аст карта бигин карта аст кредит бигин кредитам аст нархош арзон ина акамшон дар хизмати шумо рақамора мемонем бачо занг занед ина бозори калхозобод ака